la María, ¿dónde está el resguardo de la vaporeta? Está al lado de la caja de herramientas. Voy a tener que cambiar de técnico. Que no, que no. Si es que me distraes. Déjate de tonterías, Carlos. Toma, tráeme esto de dentro. Momento, enseguida se lo traen. No pasa nada. ¿Sabes que el otro día había Jaime? ¿Ah, sí? Se ha traído una novia de Alemania. A veremos cómo termina la cosa. Con la caída ha sufrido una fractura de clavícula. Si todo va bien, tendrá que llevar un corsé durante mes y medio. Para el dolor se va a tomar un comprimido de tramadol cada 8 horas. Y si nota que lo tiene inflamado, puede tomar un comprimido de ibuprofeno. Ahora cuando salga, vaya al mostrador y pida cita para rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jefa. Hola, Carlos. ¿Qué te han dicho? Pues... Me han dado la baja durante mes y medio. Tengo que llevar corsé y la mano me ha dicho que apenas la mueva. Pero yo me encuentro bien. Si quieres, te echo una mano. No, no te preocupes. Ya eh, vendrás cuando estés... Perdona, ¿me puedes cobrar? No se preocupe, yo le cobro. Son 7,30. Quita. Carlos, márchate. Y hablaremos. iba a ser en más tiempo, que me iba a costar más, pero no, En una semana eh, fue una sorpresa, me fui a poner la falda y bueno, fue increíble. Fue increíble, Mire, vamos a retirarle toda la medicación excepto la de la alergia y si se encuentra mal puede tomar un comprimido de ibuprofeno. No pasa de ahí. Ha desarrollado una cascada terapéutica que lo que le ha provocado esta situación. También deberíamos de cuidar el